Hadi hadi hadi biri biri biri ビリビリスラーメンランドのバリーナセレラメアドのバラバラバすぐすぐねやぶバリーバリーナセレランドのバカガガガすぐねやぶハラナナやリみだれちんのバリスラーメンランメランドバリーナナバリバリバリビリビリビリスラーメンランドのバリーナセレラメアドのバラバラバすぐすぐねやぶバリーバリーナセレランドのバカガガガすぐねやぶハラナナ りだけ銀は何掴んでんなんて乱のは何だだパリパリパリビリビリビリ掴んでん乱のは何なでなであどはながガらガつぐつぐでやるパリパリなで乱のはながらららつつでやる腹立たやりきだけ銀は何掴んでんなんて乱のは何だだパリパリパリビリビリビリ掴んでん乱のは何なでなであどはなガらガらつぐつぐでやるパリパリなで乱のはガガガガガつつ Saya pindah di tilamani tsunami Anden lando amani pada amani kali pada bibi bibi bibi sedang den lando ya mani tsunami lande ya do nama nama nama nama nama de ya bu mani landi landen lando pada pada pada de ya bu ala saya pindah di tilamani tsunami Anden lando 普段ランド山でツランディランデ宿はダバダバダバドバドバでやぶバディランディランデランドはバダガダガドゥでやぶ Eat. にくいためにもにくだぜだぜなどもまにだったのにのにのにビリリリ Money, money, money, money.

Thank you. やりびらびり、らばりつらんりやんれんらんのあらり、ならばりっぱり、まびびりびらびりつらんれんらんの、やらりつらんりるあんねやど、らばらばらばらばらばねやる、なりんらんりるあんれんらんの、らばらばらばるるねやる、あらささ、やりびらびり、らばりつらんりやんれんらんのあらり、なばりっぱり、まびびりびらびりつらんれんらんの、やらりつらんりるあんねやど、らばらばらばらばらねやる、なりんらんりるあんれんらんの、

やりきた他人はパスタジェンダジェンダジョはパりカタパタパリパリパリビリビリビータジェンダジョはパリナステナテアジョはタバラバラバセクセクでやぶパリパリナステナジョはバカカカカスミスでいぶあらだだやりきた他人はパリスタジェンダジェンダジョはパリカタパタパリパリパリビリビリビータジェンダジョはパリナ な情はバラバラのセクスクで破パリパリなステンダーのはバカガカガスイステイブ闇が手におらびしたねなんでんねんでんがん y Bobby, b b 사랑이 비비비비 내 머리에 맞는 간냉난 노래만 ビリビリビリス天然なのでパリンヤン天然でアロンはパラパラパルブーブレヤブーアリパンリンヤンレンなのだがタカタカタ空中で焼くアラササヤリビカビリンガバリエランランレンなのでパリパタパリパリパリビリビリビリス天然なのでパリンヤン天然でアロンはパラパラパルブーブレヤブーアリパンリンヤンレンなのだがタカタカタ空中で焼く Cause I'm ich an mein Karelien denk und mir den kühlen Wein einschenkt, dann wünsch ich mir die Melodie der säckierten Polka. Die Polka ist das treue Band, das ich hab mit Finnenland. So sung ich gleich die Melodie der säckierten Polka. Komm mein Mädel und tanz mit mir, diese Polka mach ich mit dir. Lass uns kreisen zur Melodie der säckierten Polka. happen